Wir feiern groß mit 100 ehemaligen aktuellen Teilnehmern, mit Tutoren, mit Eltern der Schüler, der ehemaligen, der, der derzeitigen Teilnehmer und wollen zehn Jahre Voltaire-Programm feiern. Ein Programm, das es den Schülern ermöglicht, sechs Monate ins Nachbarland zu gehen und nach den sechs Monaten den Austauschpartner nochmal sechs Monate zu sich zurückzuholen. Wir wollen natürlich auch das Programm weiterentwickeln und werden deswegen in einer ganzen Reihe von Workshops mit den jungen Menschen, mit den Eltern, mit den Tutoren arbeiten. Die Eltern beschäftigen sich mit der Frage, wie kann ich den Austauschpartner bei mir möglichst gut integrieren. Die Tutoren beschäftigen sich auch mit der Frage, was passiert nach dem Austausch. Also in einer ganzen Reihe von Workshops wird auch zur Zukunft des Programms gearbeitet. Je me suis dit que c'était quelque chose à avoir fait dans sa vie, que ça apportait la langue, ça apportait la culture, c'est, ça ouvrait sur le monde et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Ich habe einfach mehr Mut bekommen zu sprechen, ohne groß nachzudenken. Mache ich jetzt einen Fehler, mache ich jetzt keinen Fehler? Ich habe dann auch danach, als ich in Deutschland war, äh, Leistungskurs genommen und ähm, habe dann nach dem Voltaire-Programm auch weiter Französisch studiert. Und ich glaube nicht, dass ich ohne dieses halbe Jahr Französisch überhaupt ähm, ja, genommen worden wäre bei dem Studiengang. Ich denke, dass das Voltaire-Programm so eine Art ähm, Startpunkt war, der äh, auf jeden Fall mein weiteres Leben schon sehr viel, sehr stark bestimmt hat. Vous avez des jeunes euh, qui ont là entre 15-16 ans, qui vont rencontrer euh, des jeunes qui ont entre 8 ans et 10 ans de plus, donc qui peuvent lui, leur dire, voilà moi, Euh, à travers les 6 ou 7 ou 8 ou 10 années qui viennent de s'écouler, je sens encore les effets du programme. Donc ça, c'est vraiment très important. Pourquoi Parce que surtout pour ceux qui sont dans une phase peut-être un peu creuse hein, du programme à un moment où hein, on a un peu le cafard, où sa famille manque, où on a l'impression de se seul parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Donc c'est important qu'il y ait un regard, un, miroir, quelqu'un qui leur dise ça vaut le coup, regarde-moi, encore aujourd'hui, des années après, je peux toucher du doigt ce que ça m'a apporté. Bon, j'ai toujours aimé euh, beaucoup l'Allemagne depuis le, depuis le collège, donc euh, euh, et je l'ai confirmé dans mon cursus en faisant un prêt à, Sciences Po, un master en, relations internationales. Donc, je pense qu'effectivement, l'expérience Voltaire a, bien marqué bah, ce tropisme européen ou international. Dans mon cursus, évidemment. Ouais. Das äh, Voltaire-Programm hat sicherlich ganz viel geöffnet äh, für, für meine Kinder. Äh, Hauptsächlich würde ich sagen, dass sich selbstverständlich in Europa bewegen können. Mon garçon, euh, deux ans après son bac, a été faire un, stage pratique en informatique euh, dans une des familles allemandes que nous connaissions. Euh, donc, un stage à l'étranger, c'est un plus. Quant à la deuxième qui vient d'avoir son bac, eh bien, elle va s'inscrire à l'université allemande, à la Freie Uni, en sciences politiques. Et donc, ça sera en allemand. Donc je pense que les bénéfices du programme Voltaire, ils sont tout de suite trouvés. Es ist ja nicht einfach nur, äh, dass man eine Sprache lernt. Das hängt ja viel, viel mehr daran. Ich äh, sage eigentlich auch den Schülern immer und auch gerade den Eltern, dass sie sich gerade auch als Persönlichkeit sehr viel weiterentwickeln werden. Und das habe ich also mehrmals erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Schüler, der war wirklich sehr, sehr äh, ängstlich und zurückhaltend. Und der hat sich durch dieses halbe Jahr äh, wirklich eine Menge an Selbstbewusstsein auch erarbeitet. Und das ist wirklich äh, fantastisch gewesen, das zu sehen. Ce que nos élèves ont rapporté de leur expérience en Allemagne et eh bien, euh, une maturité accrue ça c'est certain. Euh, une connaissance et un respect accru aussi d'autrui, euh, un, mieux-être personnel. je crois aussi que ça a changé leur vie tout simplement. Et ça c'est ce que beaucoup m'ont dit quand je les ai revus deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, que c'était peut-être le plus beau moment qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Ich habe gemerkt, dass Grenzen und Sprachen keine Hindernisse sind für Menschen, dass wir alle eine große Familie sind, die auch zusammenhalten muss. Wir müssen kooperieren, wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn wir Probleme haben. Und das ist eine Perspektive, die ich ohne Voltaire vielleicht nie so erfahren hätte. Ich voudrais remercier tous les partenaires euh, de l'OFAGE euh, dans, dans ce programme, le ministère de l'Éducation nationale, Euh, la Kultusministerkonferenz, euh, le Pädagogische Austauschdienst, la direction des relations internationales dans les académies et pour finir, bien sûr, le Centre français de Berlin qui nous aide à mettre en relation les participants avec les familles d'accueil.